Hello，大家好，我是阿元，现在的时间是凌晨一点二十五分。 哟，耶， <laughs> 我来，等你洗好手，我有个 plan 要告诉你们。Come on，yeah，OK。 <laughs> 来，小小伟，这样放倒图哦，你要坐过来，坐过来啊，从多输，两个人在那边，不要顶着镜头，o k l a d y e s and gentlemen，Yeah。首先，我们都知道我们的布尼哥很怕鬼，怕对不对？我也怕，有竞赛我陪你。没有。布尼哥不止怕骨，他还。 大惊小怪的。他是真的非常胆小的。然后事情就那么巧，贝尼是住楼下那一间房，然后阿旺今天刚好没有回来，所以他只是一个人住那一间房间，所以所以我们的乖该出来了，对不对？然后刚好这几天 n n 因为没听到啊，就是楼他楼上就是我们这一楼有。 嘣嘣嘣那种脚步脚步声，弄到他很烦，他又在那边疑神疑鬼吧，其实都是我们在走路吧，他在那边疑神疑鬼，所以我就想要接着，竟然有这样的一个开头了，就是我们就要让他有一个完美的句号，我们今天就让他听到了不只是脚步声。还是要骗他，嗯，很明显了。小伟，今天我们越做越 up 的了，半夜也要配。了。 <laughs> 你除了配，你还有什么？ 啊！我代替观众讲了，你错了 p e p 是什么？没有，因为你是垃圾。也是不能这样讲好吗？所以话不多说，Let's go。 我觉得。 Thank you. 他刚才的反应很搞笑， <laughs> 你知道怎么？孩子。

是不是在讲我们？是不是在讲那种？他生气了，生气了。真的，真的，真的。陈领超，哎，有没有听到声音？楼上，楼上在干嘛？快恢复了。我觉得我们现在可以去关掉充电。Let's go。那我们再一起加油。 Gracias. 周围。 Caraca, mano. 现在是我才刚开始拍 video，那你刚才听到声音是真的。哈哈做他了，好帅呀！没有，你刚才听到的声音是我们做的，我们做。然后那个篮子也是我们的。我们辛苦做这些生意，跑上跑下跑上跑出跑进。我们还要跑到外面那个阳台呢，泥巴下。啊！不要了！啊，要了！没有，这是小明来的，全部都喊出来了。没有哦，小明，所以小明正做的是 a n s d 声他他做声音出来。 OK，声音 boom boom boom，从头到尾都是 a n s o n 没有，再一个是他的，你要打打人脚了。改 <laughs> 你们这个东西我最伤是谁？一下？Camper 是谁的？你又是赚谁的钱呢？东西破 o s 谁赚钱？谁赚最多就是他没有没有没有没有。 <laughs> 没有我的事，没有我的事，没有我的，我太自由了。兄弟，我们一人在你这边的，真的。OK。OK。要了，是我，要来。 <laughs> OK，节目就到这结束啊。OK，所以我们 Benny 是我们这一班人里面最胆小的，然后第二胆小就是李胜了，所以李胜总有一天会中招了。会啊，找你们套路了。现在你还敢还还敢睡觉吗？还能睡得着吗？神回不过来。OK，所以今天节目到这结束啦，拜拜，我们下期见。可以睡觉了，可以睡觉了，晚安。